الله يعطيكم العافية مساء الخير اليوم آه، ما راح يكون امتحان وزي ما انتم شايفين المطلوب منكم هو نشاط بيتي بدنا نروح على على المساخ على الويكي سبيس تبع مساخنا اللي هو اي تي بي ار ويكي دوت كوم وبده تروح على ال page اللي اسمها دوكيمنت وفي هاي ال page آه، زي ما شرحنا المحاضرة الماضية راح تلاقوا هذا الملف الملف اللي اسمه حب التعلم وهذا النشاط البيتي بدي اياكم آه، هدول الخمس مطالب اللي لازم تعملوهم وبدي ترسلوا ال Word document هاي بعد ما تعملوا عليها التعديلات هدول الخمسة المطلوبة يبعثوا لي اياها على الايميل تبعي اللي هو هون هذا عرفات ام واي بس آه، بدكم تنتبهوا زائد بي ار بلس بلس بي ار 1 واظن ان شاء الله هذا بيكون نشاط هيك نستفيد منه ونتعلم شغلات جديدة في نشاطات تانية محاضرات تانية اونلاين يعطيكم العافية